मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है जियो कंपनी का उसने कह दिया है कि अपना जो जियो का फ़ोन जो कि कुछ दिन से स्कैम चल रहा था कि ये 1500 में मिलेगा या 1000 में या 500 में तो आज बिल्कुल इसको फ्री में मिलेगा ऐसा करार दिया गया है जियो कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी के द्वारा लेकिन दोस्तों एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो हर टाइम रहता ही है जियो में जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत अच्छा है आपको तीन साल के लिए फ्री में फ़ोन मिलेगा ठीक है सिर्फ तीन साल के लिए वो फिर आपको रि, रिटर्न कर देना होगा फ़ोन को लेकिन आपको पंद्रह सौ रुपया का डिपॉजिट भरना होगा पंद्रह सौ रुपया उनको जमा देना होगा जियो कंपनी को फिर वो जियो कंपनी आपको तीन साल बाद पंद्रह सौ रुपया आपको दे देगी और उसका फ़ोन वो ले भी लेगी पता नहीं ये ऐसा क्यों टर्म्स एंड कंडीशन दिया गया है फ़ोन में शायद कोई मिसयूज़ ना हो इसीलिए पंद्रह सौ रुपया का रिफंडेबल डिपॉज़िट लिया जा रहा है पता नहीं अब इसके बारे में बाद में फिर पता चलेगा तो इस चैनल पे हिंदी डेज गुरु यूट्यूब चैनल में आपको पता चलते रहेगा नहीं तो मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में भी पता चलेगा लेकिन दोस्तों हम लोग बहुत बड़ा कवरेज करेंगे इस टॉपिक के बारे में तो हम लोगों से कनेक्ट रहिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्योंकि हम लोग इसमें बहुत बड़ा कवरेज करने वाले हैं कि फ़ोन कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा कितनों को मिलेगा कौन कौन से यूज़र्स हो होंगे उसको मिलेगा क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है क्यों तीन साल बाद लिया जा रहा है ये सब बहुत ही क्वेश्चन है मैं मानता हूँ लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को बताइए कि फ़ोन अब पंद्रह सौ रुपया वो भी रिफंडेड अमाउंट में मिल रहा है आपको आपको जीरो रुपीज़ में फ़ोन मिल मिलेगा तीन साल के लिए जो कि पंद्रह सौ रुपया रिफंड हो जाएगा तो दोस्तों देखते रहिए Hindi disk Guru YouTube channel मिलते हैं फिर किसी दिन किसी और वीडियो के साथ जैसे ही कुछ न्यूज आता है मैं वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करना है क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आइए आप सुनते हैं मुकेश अंबानी ने सच में क्या कहा क्या नहीं कहा ओरिजिनल कंटेंट आप दिखाते हैं चलिए my friend you have heard it right for an effective price of rupees zero the Jio phone is effectively free for Jio customers we know that anything free can be potentially misuse to protect against misuse of the free geo offer, we plan to collect a fully refundable one-time security deposit of rupees 1500 with every geophone. A geophone user can use the geophone for 36 months and can get a full refund of the security deposit of 1500 by returning the used geophone. Net, net, you pay nothing for the geophone. It is free. Dear share owners, all Indians, without exception, will not only be free from voice and SMS charges, but also from extortionist data charges. From the 15th of August 2017, they will have access to the highest quality, highest quantity and the most affordable and unlimited data. This is how Geo will end the digital exclusion in India. And this is what I call digital freedom. Reliance dedicates the geophone to the nation on the joyous occasion of India at 70 Our 70th तो जियो ने ऐलान किया है मुफ्त में स्मार्टफोन देने का ये स्मार्टफोन सिर्फ पंद्रह सौ रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ आपको मिल सकता है तीन साल में ये डिपॉजिट आपको रिफंड हो जाएगा यानी कि वापस मिल जाएगा तो मुफ्त स्मार्टफोन का ऐलान किया है रिलायंस जियो ने और ये फोन आपको बता दें पंद्रह अगस्त को लॉन्च होने